Mama, Fuck you, bitch. Mama, duca, Mama, diu unde mă vindre Mama, nu sap că s-o cărăi Mama, pensar que sóc una És igual Barnau Milan, sento que tots em miren Veig els seus ulls menuts clavats en mi en estampida Plou molt, els núvols ploren, amb cascos al tramvia Hem desfaig dins el món, sóc una soluble aspirina i els dies van passant i van passant Sentat a la cadira amb margarita a les mans M'estima, no m'estima, trist i peta la petal Canten els pardalets, un món fora que està esperant La ciutat vibra amb el bullici, gent i tràfic jams Tinc mura dins el cor i rar silenci dins el cap Errors i molts perdons, mama, que és el que faig jo mal? Te juro que te porto la guina almenys d'un any i un desig, un capri dit ser tan mal parlat Molts pitis, bé camís Crec que l'olla se m'ha anat I ara pim, i ara pam Sóc un ocell atrapat Vinga, G, dispara Fotem un bon tret al cap Que em vingui, que em dongui Que sóc un noi molt longui Si és narto, si és xoni Da igual inclús si és poli Que em vingui, que em dongui Una mica de pamboli Llegenda like Toti Que em filmin amb la Sony Mama, Diu che non faccio res vei Mama, diu când mă vindre Mama, nu sap că soc carei Mama, pensa che so una ese desfile un que tú no tens Fan color no no només voy brillar como el gel Que Super Pop en em faci un report una a la Preisler ¿Por qué preocuparme me si por porto oro no meu por Porto un bon ya Ya no me em cago el pantalón donar más a tom será siempre cosa de toys Estic waiting pel Rolex i fer trombo amb Rolls Royce Mama, diu que no faig res Mama, quan demà vindré Mama no sap que sóc carrer Mama ha pensat que sóc una Mama deixa'm que estic molt bé Mama tornaré a les set Mama mama, sempre t'estimaré Mama, diu que no faig res bé Mamà, diu quan demà vindré